今日はマンゴーかき氷を食べに来ましたえー、僕は11番を食べます11番ですこれですスムージーのマンゴーかき氷ですパンナコッタのやつですではいただきたいと思います いただきます。マンゴーがすごく甘くて、このかき氷のところもふわふわで、すごい美味しいです。こんな感じです。皆さんももしよかったら台湾に来たらマンゴーかき氷は絶対食べてください。とっても美味しいです。 でもちょっと大きさがすごい大きいので4人でシェアとか3人でシェアぐらいでちょうどいいと思いますこんな感じですそれでは